зарегистрировано 6 человек. Сегодня мы принимаем решение по оставшимся трем. И таким образом все, кто выдвинулся, сегодня у нас будет принято решение о регистрации или регистрации. Ну, решение, то еще. решение проект пройдет, тогда и будем говорить. А, значит, э, что касаемо до выборов э, в законодательное собрание. Из четырех выдвинутых у нас один сложил в себе полномочия, и, ну, то есть забрал, написал заявление о сложении себя полномочий, да, э, это Санько, да, один у нас зарегистрирован, это Воскресенский, и двое, я думаю, что у нас до седьмого срок августа есть, я думаю, что ТИК Кировский все решения примет, но я думаю, на этой неделе, ориентировочно 2 числа, да. По муниципальным выборам у нас э, из 315 э, выдвинувшихся кандидатов 171 э, на сегодняшний момент зарегистрирован, 11 отказов. Все отказы по э, причине э, недонесения документов. Все, жалоб по моей информации пока нет, слава богу. Вот. Все остальное в рабочем порядке. У вас всех членов избирательной книга получилась хорошая, уникальная и интересная. Поработали здесь, аппарат поработал очень хорошо. Я благодарю всех, кто принимал участие. Считаю, что книга достойная, а, в том числе подарочных экземпляров в качестве 90-летия, на 90-летие Ленинградской области. В субботу прошло 90-летие э, э, Ленинградской области. Там присутствовали два наших куратора э, по Полина Центральной избирательной комиссии. Это Шапиев Сиапшак Магомедович и э, Егоров Александр Юрьевич. Э, в пятницу была рабочая поездка в Сосновый Бор. Э, в Сосновом Бору было проведено два совещания. Одно э, совещание э, обучения коллег, которые являются операторами участковых избирательных комиссий, те, кто будет непосредственно распечатывать э, и готовить QR-коды э, читаемые э, коды. Обучение прошло на высоком уровне. Э, Андрей Витальевич, я вас благодарю. Спасибо. Все прошло хорошо. Э, второе совещание касалось системы взаимодействия в случае нештатных ситуаций с, с, получается, с Министерством связи информации. Тоже все вопросы обсудили, все в рабочем порядке, все в графике. Э, нас ну, похвалили Ленинградскую область за сегодняшнюю организацию, поэтому я передаю теплые поздравления от э, Серджаха Мухамедовича. Мы не стали заезжать сюда, потому что график был очень плотный. Так, ну а теперь давайте перейдем к комиссии. Так, на сегодняшний момент у нас сейчас 9 членов со мной, да? Форум имеется. Э, какие предложения по открытию заседания? Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Эм, у нас на заседании также присутствует э, Шинкаренко Валерий Викторович, кандидат в депутаты Государственной Думы 7 созыва Владимирской политической партии, Всероссийской политической партии Родина. Назаренко, э, или Назаренко правильно? Назаренко. Назаренко, ну, давайте правильно. Елена Николаевна, доверенное лицо Ирина Николаевна. А? Ирина Николаевна. Ирина Николаевна. А, Ирина Николаевна. Извините. Так. Шатрова Екатерина Александровна, представитель партии. Да? А, Евнюк Сергей Васильевич, кандидат депутата Госдумы 7 созыва политической партии «Единая Россия». А, ну и Наумов Дмитрий Владимирович, корреспондент наблюдателя. Добрый день. Я прошу прощения. Lavender. единоборств. Так, тогда, э, если есть замечания, предложения по повестке? Нет. Тогда э, предлагаю ее принять в целом. Кто за? Против? Воздержался? регистрации кандидата э, в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области Кингисеппский одномандатный избирательный округ Шинкаренко Валерия Викторовича, выдвинут по политической партии, Всероссийской э, э, политической партии Родины. Светлана Николаевна, пожалуйста. Кандидат Шинкаленко Валерий Викторович, выдвинут политической партии, «Российская политическая партия Родина. Постановление Центральной избирательной комиссии товарного списка и заявление кандидата о согласии баллотироваться поступило в избирательную комиссию Ленинградской области. Кандидатам были выдвинуты в полном объеме документы на выдвижение и регистрацию. Предлагается зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградская область, Фингисепский одномандатный избирательный округ Шинкаренко Валерия Викторовича, выдвинутого политической партии Всероссийская политическая партия «Родина» и выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца. Вопросы к докладчику? Тогда ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержался? Время. благородно было подарить нашей комиссии, нашей миссии, поздравить юбилей. Спасибо. Издательство «Аврора» также выпустило книжку Ленинградского области. Это вот нашу э, библиотеку. библиотеку да. Спасибо. Спасибо. Вопрос номер два. Регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Ингисепский одномандатный избирательный округ Жукова Константина Аркадьевича, выдвинутого политической партии, политической партии, коммунистической партии, коммунисты России. Светлана, пожалуйста. Кандидат Жуков Константин Аркадьевич, выдвинут политической партии, политическая партия, коммунистическая партия, а, коммунисты России. Также в избирательную комиссию Ленинградской области поступило постановление Центральной избирательной комиссии с копией заверенного списка и заявление кандидата о согласии баллотироваться. Кандидатов в полном объеме и в соответствии с законодательством были <clears throat> сданы документы на выдвижение и регистрацию. Предлагается зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградская область, Лингисепский одномандатный избирательный округ Жукова Константина Аркадьевича ГУНМК, политической партии, политическая партия, коммунистическая партия, коммунисты России. И будет зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца. Вопросы к докладчику? Вопросы? Тогда ставлю на голосование. Кто за? Кандидата нет. Кто, кто против? Сдержался? Единогласно. регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области Ингисепский одномандатный избирательный округ Ихнюка Сергея Васильевича, выдвинутого политической партии Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидат Ехнюк Сергей Васильевич выдвинут политической партии Всероссийская политическая партия «Единая Россия» в избирательную комиссию Ленинградской области постановление Центральной избирательной комиссии с копией заверенного списка из заявления кандидата о согласии баллотироваться поступило. Кандидатам были сданы в полном объеме документы на выдвижение и на регистрацию. Предлагается зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112, Ленинградская область, Кингисеппский одномандатный избирательный округ, Юхнюка Сергея Васильевича, выдвинутого политической партии Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца. Вопросы к докладчику? Нет. Оставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно. Время на 16. 16? Сергей Вам тоже удачи. Спасибо. Спасибо всем. Так, коллеги, вопрос номер четыре. О члене избирательной комиссии Ленинградской области Э, с полномочиями окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса назначенным кандидатом Уразовым Сериком Бахтиеровым. Рассмотрев документы о назначении члена избирательной комиссии Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представленные кандидатом <clears throat> Уразовым Сериком Бахтиеровичем в избирательную комиссию, избирательно а, предлагается принять к сведению письменное представление, которое было представлено 25 июля <clears throat> этого года кандидата Уразова Севика Бахтияровича и назначить Иванова Андрея Михайловича членом избирательной, членом избирательной комиссии Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Выдать Андрею Михайловичу удостоверение члена избирательной комиссии Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса в наступлении установленного власти. Вопросы к Нет. Вы свое дело сделали. Спасибо. Так, вопрос номер пять. Об информационном плакате, содержащем сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень э, для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Кенгисеппский одномандатный избирательный округ. Жукурина Александровна, пожалуйста. Значит, на комиссии аналогичное в прошлом году. Имеется у нас постановление Центральной избирательной комиссии от 31 мая 2017 года о комплексе мер по обеспечению информирования, где разъясняется, какие именно сведения должны будут представлять кандидаты, которые будут внесены в избирательный бюллетень для подготовки информационного плаката. Поэтому на это постановление имеется ссылка. И э, значит, мы предлагаем э, предложить э, кандидатам представлять единообразно, значит, указываем, каким шрифтом должны быть напечатаны эти сведения и указываем, как должна выглядеть, чтобы в целях, опять же, а, единообразия, как должна выглядеть фотография. Предлагаем представлять Леному Сберком географические а, данные в том объеме, который Вопрос номер шесть. О формах протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении дополнительных выборов депутата законодательного собрания Ленинградского шестого созыва по одномандатному избирательному округу. Ирина Алексеевна, пожалуйста. Здесь также мы должны определить форму протоколов. Э, это форма протоколов э, участковых комиссий, территориальной комиссии, сводные таблицы, личные формы здесь э, так же, как э, и ранее мы утверждали, здесь новизна только в одном, что дополнительно утверждается протокол, форма протокола при, с машиночитаемым кодом в случае использования э, машины, программы с машиночитаемым кодом, потому что 15 февраля 2017 года а, значит, образец форму такую вопросы докладчику? Можно вопрос? Да. Я не понял. То есть мы утверждаем две типовых формы. Одна да. Э, с кодом, а вторая без кода. Да. Но коды мы будем планируем использовать. Мы да. да, еще должно быть постановление наше принято о применении угу. QR-кода. Но тем не менее мы должны утвердить два варианта в случае, если, потому ну, есть положительный, к этому об использовании. Если э, Стремится, это запасной случай, если что-то не пройдет. Но, ну, а, э, так, технология применяется впервые, э, поэтому мы готовимся к любой ситуации. Но с точки зрения э, готовности сегодня района, э, он сказал 100% готовность. Все 35 участков по дополнительным выборам в законодательное собрание еще не прошло. прошло. Сейчас они прислали график э, сдачи зачетов. Угу. Ну вот по этому соответствии с графиком до 18 числа они все зачеты. Ну то есть зачет они еще не принимают? Э, Только Частично они... уже начали принимать, но вот э, там минимум. Ну, э, Кировский район, э, один Спасибо. Вопросы докладчику? Тогда ставлю на голосование. Кто за? Против? Задержался? Единогласно. Номер 7 вопрос. О необходимом количестве специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9. Тарасова Марина избирательной комиссии э, соответствует частью 2 прим, статья 63 Федерального закона об основной гарантии, предлагается э, для помощи избирателям, которые являются инвалидами по зрению, изготовить 40 специальных трафаретов, э, чтобы они могли самостоятельно заполнить избирательные бюллетени. Предлагается эти трафареты поручить, изготовление этих трафаретов поручить территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района и использовать эти трафареты на всех 35 избирательных участках. Да, ну на всякий случай. Вопрос к Нет. Тогда ставлю на голосование. Спасибо. А, ставлю на голосование. Кто за? Против? Продержался? Единогласно. Вопрос номер восемь. Об избирательных участках на информационных стендах, в которых размещаются материалы, заполненные крупным шрифтом для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу Пожалуйста, Марина а, Также в соответствии с частью 7 прим. статьи 61 федерального закона на избирательную комиссию, организующую выборы, а, возложена обязанность по установлению избирательных участков – на информационных стендах, которые должны размещаться э, плакаты, выполнены крупным шрифтом. Поскольку мы стараемся э, все информационные плакаты выполнять э, вообще все ну, шрифтом, который можно прочитать. И не только людям, которые страдают зрением, но и пожилым людям. Поэтому предлагается также установить все 35 избирательных участков, которые будут участвовать в выбранном в собрания, и размещать на этих стендах Э, Вопросы к ДК? Я ставлю на голосование. Кто за? Против? Задержался? Единогласно. Вопрос номер 9. О конкурсе среди избирателей с ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую работу на тему «Все мы граждане одной страны, равные права, равные возможности». Э, Светлана, пожалуйста. Ну, это наш вами традиционный конкурс, который мы проводим с ограниченными количеством возможностями, Предлагается провести э, этот конкурс совместно с Кировской районной организацией Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов и э, территориальной избирательной комиссии э, Кировского района. Предлагается утвердить положение о конкурсе, утвердить состав конкурсной комиссии и смету расходов. Нет, расходов у нас в этом году чуть-чуть поменьше, потому что как бы участвует в выборах не э, весь район, а один только девятый округ. Первое место это 8 тысяч рублей, два вторых места по 7 тысяч рублей, э, три третьих места по 6 и поощрительные призы по 4 тысячи рублей. Всего смета 69 тысяч. А поощрительных призов сколько? хорошо, очень активно участвуют наши люди с ограниченными физическими возможностями. Это традиционный конкурс, поэтому не проводить его. А сколько обычно участвует? 93 тысячи у нас обычно смета. Начали мы его проводить а, по районам. Это был Ломоносовский район, Дачинский район. А, в прошлом году мы замахнулись на всю область. Вот. Да. А, в прошлом году у нас участвовало 8 а, муниципальных районов. Нет, я думаю, это надо продолжать. Вопрос есть дополнительные? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за? Против? Сдержался? Единогласно. Вопрос номер 10. О формах нагрудных знаков членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса шестого созыва по Кировскому командантскому избирательному округу номер 9. Князь Уважаемые члены комиссии, в соответствии с областным законом о системе избирательной комиссии и избирательных участков Ленинградской области нам необходимо утвердить форму выборных демократов члена избирательной комиссии права совещательного голоса и наблюдателя. Это постановление традиционное, которое мы применяем всегда на выборах. Оно такое же, как было в прошлом году. Единственное, здесь мы прописали конкретно по Кировскому одномандатному округу номер 2. вашему заявлению три человека из назначены состава составе участковых и два в связи со смертью. Также поступило от Текеровского района два человека. Итого исключение на 13 кандидатур.